أحتاج إمدادا أنا أدخر أحتاج مساعدة هنا هناك سقطت السبايك في بي أحدهم في بي عنده تلقيم He's أحدهم سي دي تبقى 30 ثانية أعيد تبقى عدو واحد آخر لاعب باق Play time, play time. إن فايبر المعادية تثير الفزع أحب ذلك يحتاج مساعدة حجب الرؤية زرعت لسباي عدو واحد أعيد التلقيم أعيد التلقيم حقا أن ينجح ذلك أعيد التلقيم أعيد تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشدة عدو واحد أعيد ديفيوز ديفيوز ديفيوز ديفيوز ديفيوز نحن بخير نحن بخير أحدهم في الوسط ضغائن متطفلة أحدهم في آه. تبقى عدو واحد أجلدهم فأقتلهم ببساطة سبايك في اي روسي دعدون في اي اعيد التلقيم رصدت سبايك في اي تبقى عدو واحد اعيد التلقيم أحتاج لجثة أحتاج أحتاج لجثة أعيد التلقيح هذا المكان جميل ولكنه ليس جميلا بما يكفي للموت فيه سأوزع ثم نغادر المكان شكرا هنا سأعثر عليكم أحتاج مساعدة ظلال متحركة あ يتألق أكثر من المشاعين تم نشر الذاكرة الرب المتحركة احذر الآن ازحف إلى موتك آه عليكم الهرب زرعت السبايك واو كان هذا جنونيا احتاج امدادا شكرا اومن ثانك يو ثانك يو فينيكس هنا احتاج مساعده ارتحت واهرب احذروا ظهرك آه، هيا لنذهب تم نشر الذاكره سلب البصر شيفت تبقت ثلاثون ثانية سقطت لسبايك دي بي ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم قصد عدو في ايه هناك أعيد سقطت السبايك في ايه عدو واحد الوسط أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أمنا أعيد التلقيم عدد من الأعداء في أي قنبلة ستنفجر تبقى عدو واحد سقطت ال spike في A التلقيم لنتسابق إلى مواقع ال spike. أراقب هنا كشفت واحدا أسلب البصر رصد عدو في بي ابتعدوا عن طريقي عدد من الأعداء في بي ستبدأ المطاردة آه. أمر آخر لاعب أداء رائع آخر جولة قبل التبديل استخدموا كل ما تملكون سنخسر المال على أي حال تبقى عدو واحد تبديل الجبهات جرت الأمور على خير ما يرام حسنا أنا أدخل ذات الخطة